ಹೋಗಿ ತೋರ ಬಪ್ಪೆ ಕಾಹಲೆ ಹಲವನೆ कि डबल रुपया मैं पलसरवा गड़िया से ना ले दलकाओ हम जाइयो बाहर कमा ले और कमा के लेके देखेबो ओकरा हम पालसर गाड़ी रुक अरे जान गाड़ी खातिर रुसल काहे जाबो ही बहारावा गड़िया खातिर ना रुसबे हम गड़िए खातिर ला सबिया कर ले हिए और दलकाओ ना ना हम कमा के लबगे हम जाइयो ना जो तू बम्बई शहर भाई जान ना जाइए बम्बई शहरिया कमा ले कैसे लगा हम पल्सर वगैरिया सेका अरे जान दास भर के पायल घर सोनावा के हरवा बाब हम दलियो ने तोरा दस भर के पायलवा यार सोनवा के हरवा दलियो ने तोरा लेकिन तोर बप्पे हमरा पल्सरवा गलिया ना ने का अरे जान दास भर के पायल घर सोनावा के हरावा बेच के ले दे बापाला सरवाए जा बाहर का मैल है अरे जान के घूमत हमारा के यामा के बागीचा बा रोज फाजीरे भीने सरवाए जान के घूमे तो कहीं अपन भाईवा के घुमावे ले डल को ना पर सरवगड़िया तब न जाहियो अरे जान बेच देब तोरे खातिर नावा नावा साड़िया जाय के हम बिगाह बजरियाए जान नहीं नहीं नहीं हम कह देलियो तब कह देलियो बस हम जैबो बम्बई कमाए ला जैबो अरे जान मुंबई के छोड़ी खुदे हो है हया बाराजी घर के ना दे तो चढ़े गड़िया ये जान तब की होते बम्बई के छोड़ी ना वारा रही है तब हम रह जीबो तकलीफ में है यार कुछ लेकिन तो जीबो हम कमाए ले बम्बई और गड़िया लबो पालसा हम अरे जान नाम रोही जावे के ता उठो हला हरावा की जाके नवा लला तोर दैया में लहर उठे हो अब ठीक हो फोन कर अपन बप्पा के और बोल कि पल्सरवा गाड़िया ले देतो तब ना जेबो हम ले दे बा गाड़ी वाला सरवाए जान ई हो सबको खाली वीडियो देखबी ले कुछ सीखबो करही देखी किरण जेनी के झुकावल जाए से हेलो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आने वाले वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें